tumekuja kufanya tathmini ya mafanikio tuliyoyafikia ya mpango wetu mkakati wa kufufua, kupanua na kuendeleza kilimo cha zao la mchikichi Tanzania, na Kigoma ndio umeshika jukumu la kuanzilisha mpango mkakati huu ili tupeleke kwenye mikoa mingine, na naomba niwaambie Watanzania wana Kigoma hapa ndo waanzilishi, mnaozalisha kwa asilimia 80 ili wengine waongeze kasi ya kuzalisha. Chikichi ni uchumi, uchumi wa mtu mmoja mmoja, na ni uchumi wa kitaifa. Lakini chikichi ni fursa kwa yule ambaye anataka kuboresha uchumi wake fanya maamuzi ya kulima chikichi lakini mimi mara nyingi kwenye mikutano nilipokuwa napita vijijini nilikuwa nawaambia kama unataka kumrithisha mtoto uchumi mpandie mchikichi nenda amua kumrithisha mtoto wako zao la mchikichi mtengenezee ekari zake mbili tatu mpaka tano kwa miaka mitatu atakuwa ameanza kuvuna akiwa darasa la tatu anapanda anampandia akiwa darasa kwanza darasa la tatu anaanza kuvuna mpaka anapofika darasa la saba ameshaanza kulielewa na kushiriki pia kulitunza na litampatia fedha ya kununua sare na vitu vingine kuingia form 1 itamsomesha ngazi ya sekondari ya chini form 1 mpaka form 4 itamsomesha pia ngazi ya sekondari ya juu ya kidato cha tano mpaka cha sita na hiyo hiyo ndio itamwezesha kwenda chuo kikuu kupata matumizi mengine. Chikichi ni fursa na mchikichi ni maendeleo, maendeleo kwa maana eneo hili la Kigoma leo, pamoja na kilimo tunacholima sisi wenyewe mmoja mmoja, tapata wawekezaji. Wawekezaji wakija hapa ataweka ataamua kulima na yeye kwa ekari nyingi zaidi ataweka kiwanda cha kukamua atajenga kiwanda cha kutengeneza sabuni na, na bidhaa zinazotokana na chikichi na atakapofanya hivyo sisi tunapata nafasi ya ajira ndio fursa hiyo ninayoisema tapata ajira watu watafanya kazi mashambani watu watafanya kazi viwandani watu watafanya kazi katika kuendesha mitambo mbalimbali mbali, kutoka mashambani mpaka viwandani kwa hiyo chikichi ni fursa. Naomba wana Kigoma, wana Watanzania tuone chikichi ni fursa. Wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya wote nchini wenye ardhi inayoweza kumea mchikichi na kukua mchikichi na kutoa mazao, hii ni fursa mzuri kwao kwa kuanzisha zao hili, kwa sababu watapata wawekezaji wa kilimo, watapata wawekezaji wa viwanda na kuzalisha bidhaa hiyo namwona mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi hapa na wanasiasa na wabunge wenzangu, nyie mna forum nzuri ya kwenda majukwani. Moja kati ya ajenda tuhamasishe mchikichi. Hamasa na mchikichi tunaziangalia hizi faida za juu, faida za juu hizi, uchumi, ile fursa ya ajira, fursa nyingine za watu kufanya biashara, fursa ya kupata wawekezaji hapa kuongeza mzunguko wa kifedha. Hizo ndio fursa mbalimbali. Kwa hiyo viongozi wa vyama vya siasa, hebu twende tukahamasisha wananchi tulime michikichi. Ni zao ambalo litatupatia fedha kwa kipindi kirefu tu, ni zao ambalo litasaidia taifa kupunguza gharama za fedha kuagiza mafuta nje.